Мне, конечно, очень интересно, что получится из этого. Ребята, всем аниуацею, пусть вас не удивляет, что на кухне я нахожусь один. Кенми сейчас она стоит за камерой. Кенми, почему ты за камерой? Привет, ребята! Я не покрасила что ты не покрасила? Лицо. Ну, я тоже лицо не покрасил, но я... Ну, ладно, неважно. Ребята, сегодня я приготовлю рамен, но это будет необычный рамен, потому что я посмотрел рецепт в корейском интернете, и что меня удивило, ингредиентом, который составляет рецепт этого блюда, является молоко. Давайте посмотрим, что же такое за необычный рамен. В общем, сейчас я перечислю ингредиенты. Собственно, сам рамен. Я взял вот такой, который был у меня дома. Вы можете брать, который у вас есть дома у вас. Повтори, что ты сказал. У вас есть дома у вас. Я взял то one, to kong. Это очень интересно, потому что one это как бы король, а Тукон это как бы крышка. Получается, королевская крышка или король тебе крышка. <laughs> Очень смешно, я эту шутку репетировал. Неважно. А, дальше. Сосиски. Соевый соус. Яйцо. И молоко, про которое я уже говорил. Друзья, вам еще понадобится масло, чтобы обжарить сосиски. И, кстати, эти сосиски нужно еще будет порезать пополам. Еще вчера меня стригли этими ножницами, а сегодня я буду их использовать в качестве кухонного инструмента. Пойдемте жарить сосиски. Ребята, там сзади уже кипит вода, это значит, что настало время варить лапшу. Ребята, сейчас надо влить молоко в сосиски. Мне, конечно, очень интересно, что получится из этого. Друзья, настало время добавить лапшу в молочно-сосисочную смесь. Добавляем соевый соус. Ребята, сейчас добавим приправы от рамена. И когда у нас уже почти все готово, добавляем одно яйцо. Ну что, ребята, все уже готово, но, видимо, я его немного переварил, потому что он у меня получился немножко густой, но, надеюсь, я смогу его переварить. <laughs> Очень смешно, да? Давайте попробуем. Так. Ну, это как будто рамен на молоке. <laughs> Сосисочка. Ну, вкусно? Ну, вкусно. Сейчас камера идет? Да. Оу. <laughs> Ребята, это правда выглядит неаппетитно, но я сейчас ем, мне правда нравится. Ребята, я уже все съел, смотрите, все чисто. Ну, на самом деле, тарелка там, это я просто другую тарелку взял, но это было вкусно. По сути, вкусно правда. И если вам понравилось это видео, то что надо сделать, Кенми? Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пока, ребята! Всем удачи!